बंगलूर दक्षिण की लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी 28 साल के तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद को मात देकर एक बड़ी जीत दर्ज की है और वो पहली बार संसद भवन में पहुंचे हैं और वो सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाले युवा सांसद भी बने हैं वे अपने कॉलेज के दिनों से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और 28 साल के तेजस्वी यू सूर्या पेशे से वकील और भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव हैं इसके अलावा भाजपा के 2019 के लिए गठित राष्ट्रीय सोशल मीडिया अभियान में भी वे अहम सदस्य हैं भाजपा का हिस्सा बनने से पहले छात्र संगठन ए में वे सक्रिय रह चुके हैं नेटवर्किंग में माहिर माने जाने वाले तेजस्वी लोगों के बीच एक प्रखर वक्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं आप सभी को बता दें कि बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा के अनंत कुमार सांसद थे उनके देहांत के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अब यहाँ से उनकी पत्नी तेजस्विनी भाजपा की उम्मीदवार होंगी लेकिन पार्टी के चयन ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के कद्दावर नेता बी के हरिप्रसाद को मात दी हरिप्रसाद राज्यसभा में सांसद हैं राजनीति में लंबा तजुर्बा रखते हैं बीते कुछ समय से कर्नाटक की राजनीति से भले दूर रहे हों लेकिन कांग्रेस के संगठन प्रबंधन में उनके पास लंबा अनुभव है इसके बरक्स तेजस्वी सूर्या युवा हैं अनुभव भले न हो लेकिन उनकी भरपाई अपने जोश से करने को वो बेताब रहते हैं और इसी बेताबी की झलक उनके ट्वीट्स में भी दिखाई देती है जो उन्होंने भाजपा की लिस्ट में नाम में आने के बाद किए थे उनका एक ट्वीट था जो उन्होंने टिकट मिलने के बाद किया था जब उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि ओह माय गॉड विश्वास नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने 28 साल के व्यक्ति को बेंगलुरु दक्षिण जैसी प्रतिष्ठित सीट के लिए चुना है ये सिर्फ भाजपा में हो सकता है और उनका ये ट्वीट काफ़ी सुर्खियों में रहा था अब हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु दक्षिण की सीट में आखिर ऐसी क्या खास बात है तो साल था उन्नीस का जब भाजपा के वेंकटगिरी गोड़ा ने बेंगलुरु दक्षिण पर कब्जा जमा लिया था और इसके बाद साल उन्नीस का चुनाव था सैंतीस साल के अनंत कुमार ने वेंकटगिरी से मिली कमान कायदे से संभाली और फिर अगले पाँच चुनावों तक किसी को फटकने भी नहीं दिया अनंत कुमार कुल छः बार बेंगलुरु सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे और उन्नीस में एक छोटी कोशिश बी के हरिप्रसाद ने ज़रूर की लेकिन नाकाम कोशिश थी अनंत कुमार ने उन्हें करीब पैंसठ हज़ार वोटों से हरा दिया था 12 नवंबर 2018 को अनंत कुमार का निधन हो गया जिसके बाद ये सीट खाली हो गई इस बार जब टिकट बांटने की बारी आई तो उम्मीद अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को भी थी उन्हें लगा कि टिकट उन्हीं को मिलेगा शायद यही वजह थी कि जब तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ तो तेजस्विनी ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाली खबर नहीं है हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे पार्टी पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहती है दक्षिण बेंगलुरु के एक छोटे से घर में तेजस्वी सूर्या ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया है एक बेडरूम को उन्होंने स्टूडियो में तब्दील किया जिसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हैं वहाँ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए फ़ोटो और वीडियो शूट करते हैं इस कमरे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये अकेला ऐसा कमरा है जिसका मैं वर्तमान में प्रयोग करता हूँ वरना मैं पूरे घर का इस्तेमाल अपने अस्थायी चुनाव अभियान कार्यालय के तौर पर करता हूँ सांसद का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अपना पहला चुनाव असिस्ट असिस्टेंट हेड बॉय के तौर पर स्कूल में सातवीं कक्षा के दौरान लड़ा था इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी क्योंकि वे अकेले उम्मीदवार थे जिसने अभियान को गंभीरता से लिया था स्कूल बॉय से लेकर सांसद का टिकट मिलने तक सूर्या ने एक लंबी यात्रा तय की है लेकिन उनका हर चुनाव अभियान युवाओं की ओर उन्मुख रहा है वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के पूर्व नेता भी रहे हैं उन्होंने कई रैलियों में हिस्सा